открываешь, но главное увеличить. Надо ловить. Так. Открывать чуть-чуть. Хорошо. coisa boa. Né? Depois, ela slide, ela show. теперь делаем так. Ложимся головой. Чисто мышечные будут. Так, касаемся, касаемся. Если где-то будут болезненные точки, мне надо будет сказать, Сильно или так? Сильно. Сильно, да? И отдает куда-нибудь? Или только здесь? Нет, ну, Хорошо, касаемся. Ну, ну, вот она даже в руках чувствует, как мышцы напрягаются. ко мне. А ты после этого не падала? Головой не ударялась? Ну, я выше потеряла сознание. Ну, настояла, очнулась уже так себя еще больше. Ну, и не упал. Ну, ну, ну, ну, ну, А, то есть все-таки ударялась. А что, надолго потерялась? Ну, не знаю. Не помню, да? Ну-ка ко мне сюда выезжай. тоже не больно. Больно? Что, прям сильно? Прямо где я давлю? Что-то не важно. Нормально. Так, чуть-чуть потерпи. Ну, чуть-чуть, я так, не сильно. Значит, вот шея, видишь, она жесткая у тебя. как сюда идет, да, как палка она. Вот смотри, сейчас на эту сторону покажу. Видишь, как мягко, да? Это ужасно. Это нам надо здесь просто немножечко, чтобы оно задвигалось, как раз не очень приятно. но и голова с этой стороны была, да? Mm -hmm. чувствительность какая высокая, прям как я. Я тоже такой же. Вот мне ну, надо вот это вот место. Если оно задвигается, понимаешь, у тебя боль исчезнет. сейчас меньше? Да. Надо этот, э, как называется, позвонок. О, уже видишь, какое-никакое движение. Появился, как говорится, зазорчик. Ну, как мы теперь сделаем обратно. Ну, как, подвигаем, ну, как говорит, удобнее? Вот. Чувствуешь разницу? Сразу видишь как? Голова ты закрутилась. Так, ну, она сейчас сюда. Ну вот. Ну-ка ниже теперь ложись. Ну-ка посмотрим. Посмотрим. Ну ладно. За другое? Ну, не так? Ну, сразу, конечно, не пройдет прямо тебе одну секунду. Вот, вот, вот. вот Игорь сюда поставить, конечно. Но ну, я думаю, она боится. Я тоже боялся. Поэтому вот сама себе будешь делать вот так, тебе ничего не понадобится, и голова перестанет болеть. Помню, Но вот здесь меньше, да? Вот с этой стороны больше. Вот она. Вот она. Вот, давайте.